Всем привет! Э, в этом видео хотелось бы показать, как включить э, консоль в Dota 2. Э, так, поехали. Для начала запускаем Dota 2 клиент сам. запустили. После того, как запустилась Dota, заходим в меню настроек. Вот, а вот здесь вот у нас шестереночка такая. И заходим в пункт настройки. Здесь находим внизу расширенные настройки, открываем их и находим включить консоль. Э, ставим отметить галочку, ну, точнее не галочку, тут будет подсвечено, включить консоль. Затем мы выходим, выходим самой доты, Заходим в Steam. В Steam в библиотеке игры. Находим Dota 2. Нажимаем правой кнопкой мыши. Открываем свойства. Затем установить параметры запуска в первой же вкладке общие. У нас будет установить параметры запуска. Нажимаем сюда для... Далее мы прописываем минус, либо черточка, диеска, ну как удобнее. Затем консоль и окей. Все. На этом этапе мы Steam закрываем, ну, либо открываем через Steam, либо напрямую Dota, как кому удобнее. Запускаем Dota 2. Нам осталось, в принципе, снова зайти в меню настроек. Вот эта вот шестереночка в верхнем левом углу. Затем в разделе управление находим расширенные настройки и находим консоль. Вот здесь вот в консоли выбираем кнопку, которой мы будем вызывать консоль. То есть кому какую удобно ставим. Выходим и все, вуаля. Это просто. В общем, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся. Всем удачной игры и веселой.